تکایە سەبسکرایبی چەناڵەکە بکە سەبسکرایبتان دەکەمەوە ئەو ڕستەیە کە دەتوانین بڕێن لە زۆربەی ڤیددیوکاندا دەرەکەوێت لە کۆمنتەکان خەڵکانێکی زۆر ئەم کارە دەکەن ئەم شتە بەکارە هێنن کە بەدەوان لە ڤیددیودا بۆتان ڕوونکەینەوە کە ئایا ئەم ڕێگاکە دروستە ئاگەر تۆ تازە دەست بە یوتیوب کردووە ئەو ڕێگای بەکاردێنی ئایا بەڕاستی تۆ کارێکی باش دەکەی لەگەڵم بن بە تای بۆتان ڕوون دەکەمەوە سای خۆی گەورتان لەبێ خۆشەویستان من شاڵاوم لە کەناڵی شاتێکەوە لەگەڵتانم ماوەیەکە ویستم یددیوەیەک بکەم سەبارەت بە سەب فۆر سەبس یان سبسکرایبم کۆ سبسکرایبت دەکەمەوە ئەوەی کە لە زۆربەی یددیوکاندا دەبینین خەڵکانێک دەڵێن سبسکرایبمان کە سبسکرایبت دەکەینەوە لە ئینگلیزیشدا ئەم شتە هەیە لەوەتی یوتیوب هەیە ئەم شەر بوونی هەیە و خەڵکانێکی زۆر بڕوایان پێیەتی وا دەیکەن بەڵام پێویستە ئێمە چەند شتێک بزانین لەسەر ئەمە یەکەم شت کە تۆ پێویستە بیزانی لەسەر ئەم کارە ئەوەیە کە تۆ کارێکی ڕاز ناکەی ئەمە ڕێگایەکی دروست نییە بۆ زیادکردنی سەبسکرایب ئەمە ڕێگایەکی دروست نییە بۆ سەکەوتوبوون لە یوتیوبدا و بۆ ئەمەش بێگومان چەند هۆکارێک هەیە و بەر لەوەی باز لە هۆکارەکان بکەین پێویستە بزانی کە ئەمە سەرپێچی یاساکانی یوتیوب دەکا تەنانەت دەکرێت ببێتە هۆی سڕینەوەی چەناڵی یوتیوبەکەت وە چەندەها کەیس لە ناو خودی کمیونیتی یوتیوبدا هەیە کە خەڵکانێک داوای هاوکاری دەکەن کە چەناڵەکان سراوەتەوە بۆ کاری سەب فۆرسە بستەنها لە بەرەوەی کە کۆمنتیان نووسیەوە بۆی خەڵک سەبسکرایبیان بکا و وە سەبسکرایبی خەڵک بکەنەوە بێگومان ئەگەر تۆ کەسێک بی وە بە نیازی سەرکەوتن و بە نیازی ئەوەی کە کەناڵی یوتیوبەکە سەرکەوتوو بێ بەم شتە دەستت پێکرد بێ پێش هەموو شتێک بزانە کە ئەمە ڕێگایەکی دروست نییە لە هەر کاتێکدا بێ چەناڵەکە دەسترێتەوە لە هەموو کاتێکیشدا تۆ لە مەترسیدای بەڵام بایمە بازە و لایەنە بێنین با باس لە زیانەکانی ئەم کارە بکەین پێش هەموو شتێک چناڵەکەی تۆ زیانێکی زۆری بەرەکەوێ لەلانی ئەلگۆریتمەوە واتە ئەلگۆریتمی یوتیوب ناتوانێت تۆ بناسێ ناتوانێت بزانێکە چناڵەکەی تۆ دەربارەی تیا لەبەرچی بۆی ئەم شتە ڕوونکەینەوە من کەسێکم کە خولیای بواری ئایتیم خولیای بواری پرۆگرامینگم خولیای خولیای بواری دیزینم یوتیوب من ئەناسێ کە من حەز بەچ ڤیددیوەک دەکەم و ئەو چەناڵانە نیشانی من دەدا کە لە بوارێکدان کە من حەزم پێێتی و بە بێگومان هەموو کاتێک سەیریان دەکەم بەڵام کەسێک کە سبسکرایبی چناڵەکەی توی کردووە دەکرێت کابراایکی تەکنەلۆژی بێ دەکرێت گەیمەر بێ دەکرێت کەسێک بێ ئارتیست بێ هەر یەکێک لەو بوارانە بێ کەی یوتیوب ناتوانێ بەپی ڕێژەی سەبسکرایبەرەکانت یددیوکانی تۆ پێشنیارکە بۆ خەڵک یددیوکانی تۆ پەرش و بڵاو دەبێت لەناو یوتیوبدا و و دەکەوێتە بەرچاوی ئەو کەسانی کە نایانەوە بیبینن تەنها سەبسکرایبی کەناڵەکەتیان کردووە بۆ ئەوەی تۆ سەبسکرایبیان کەیان بە پێچەوانەوە ئەمەوا دەکا ئەگەر تۆ خاوەنی یەک میلیۆن سەبسکرایب بی بەڵام خاوەنی هزار بۆ دههزار ویو نابی کە ئەمە زیانێکی زۆر زۆر لە چناڵەکەت دەدا واتە تۆ لە نێو ئەلگۆرتما ون دەبی و لە هەمان کاتیشدا کە ڤیددیوکە دێتە بەردەمی من کە من سبسکرایبی تۆم کردو تۆ سبسکرایبی منت کردو چونکە بۆ بۆنەیەوە ئێمە سبسکرایبی یەکمان کردووە ڤیددیوکە دێتە هۆم پیت من سەیری ناکەم کەسێکی تر کەسێکی تر کەسێکی تر بەم شێوازەکە خەڵک سەیری ناکە زیانێکی زۆر بە چناڵەکەت دەکەوێت بەوەی کە وە خاڵێکی تری ئەمەش ئەوەیە کە ئێمە سەبسکرایبی یەکترمان کردەوە ڤیددیوەکی تۆ بینم لە هۆم پێج کلیکی لەسەرەکە بەڵام چونکە من حەزم لە بوارەکەی تۆ نییە من لەبەر خاتی سبسکرایبەرەکە لەبەر خاتی سبسکرایب من سبسکرایبی تۆم کردووە دوو چرکە پێنج چرکە دە چرکە سری یددیوکە دەکەم دەچمە دەرەوە لە هەما کادا دووبارە تۆ زیانێکتر بەرکەوت بەوەی کە تۆ واتستایم زۆردا دەبەزێ کە زۆردا بەزی چۆنێتی باشترکردنیان چۆنێتی کارکردن لەگەڵیان باسی هەموو شتانمان کردووە دەتوانن سەیری بکەن و جگە لەوەش تۆ پێویستە بزانی کە ژمارەی سەبسکرایبەرەکانت هیچ کاتێک جێگیر نییە بێگومان هەموو کاتمە بێگومان هەمومان دەزانی کە ژمارەی سەبسکرایبەر جێگیر نییە ئەمڕۆ تۆ 1500 هەیە سبەی 1495 هەیە 1490 هەیە دابەزین و بەرزبوونەوە دابەزین و بەرزبوونەوەی تێدایە ئۆکەی بەڵام لە ڕێگەی سم فۆر سەبسەوە سەبسکرایبەرێکی کەم بەدەست دێنی بە بەراود بۆ مادوبوونێک کە تۆ دەیکەی وەلا هەما کاتیشدا خێرا دادەبەزن بۆیە تۆ ئەبێ بزانی کە ڕێژەی سەبسکرایبەرەکەت جێگیر نابێت وە لە هەمان کاتیشدا تۆ کاتێکە یوتیوب چناڵێکی یوتیوب دروست دەکەی من مەبەستمە کەسانێک لە چناڵەکەی من کۆ بمنەوە کە حەز و خولیان هەبێ بۆ تەکنەلۆژیا حەز و خولیان هەبێ بۆەوەی کە لە مەجالێکی یوتیوبدا ئیشکەن بەڵام کە تۆ سەب فۆرسە بەس دەکەی شتەکانی خۆ تەواو میکس دەکەی تەواو پەرش و بڵاو دەبێ ینی ئەو کەسانی کە سەبسکرای بیتوان کرد ئەسڵان بابەتەکانی تویان بەلاوە گرنگ نییە ئەسڵەن لەوانەیە حەز نەکەن کە گوێ لە تۆ بگرن سەری کۆنتێن دەکەی تۆ بکەن بۆی تۆ پێویستە زۆر ئاگداربی لەم شتانە چونکە دەست پێکردنی یوتیوب تۆ پێویستە ئەو خەڵکانە لە خۆت کۆکەیەوە کە لە بواری تۆن بۆی سەری یددیوکان کە بۆی وەشتامت بەرز بێ بەڵام بەسە فۆرسە بەستۆ هەموو شتانە لە دەست دەدەی بۆی پێویستە ئاگداربی وانەی باسم کرد کە چەندەها کەیسێ توان لە کۆمینیتی یوتیوبدا سێرچی بۆ بکەن چەندەها کەیسی لەو بارەوە کە تووشی ئەم جۆرەشتانە بوونە ئێستا تۆ لەوانێ بڵێ باشە من ئەگەر بەم شێوازە زیادی نەکەم ئەی باشترین ڕێگا چیە بۆی سبسکرایبەر زیاد کەم تاوان من لەو یددیوێدا مەبەستی من گەیاندنی زیانەکانی سەفۆر سەبسا لە یددیوکی تایبەتدا بە دوور و درێژی باسی واکەن چۆن سبسکرایبەر زیاتر بەدەستێنی و بێگومان دەمێخ ئاماژە بوو خاڵش دەم کە ئەڵێم سبسکرایبەری زۆر بەدەستبێنی توانات هی تۆزێ پارە سەرف کە توانی دەتوانی سپۆنسەر بۆ ڤیددیوکانت بکەیت لە فەیسبوک لە گوگل ئادورد واتە هەر لەنا خودی یوتیوبدا بە باشتر بڵین ئەتوانین لەوانە ڕیکلام بکەیت لە پلتفۆرمەکانی تریش بێگوانتوان ڕیکلام بکەیت و کۆنتێتەکانی خۆت بەهێز بکەیت و ئەگەر هەر حەزت کرد لە کۆمنتی یددیوکی ترتا ڕێکلام بکەیت دەتوانانی شێوازەکەی بگۆڕی لەباتی لە زیاتەوەی بڵی سبسکرایم کە سبسکرایبتان دەکەم و هەر بە وشەیەکی وا بۆرینکە جێ بێڵێکە کە زۆربەی دەکۆمنتەکە دەسڕێتەوە ئەبیری سنت و باسی و خاڵت کەم ئەگەر بێت و کۆمنتەکەی تۆ من هەرتا من لە کەناڵەکەی خۆمدا ئەم کارە ناکەم بەڵام دەکرێت کۆمەڵێک لە یوتیوبەری تر کۆمەڵێک لە چناڵی تر کاتێک کە تۆ دەڵی سەبسکرایم گە سەبسکرایب دەکەمەوە ئەوان کۆمنتەکەی تۆ بەسپام دانێن و لە داهاتوودا کاتێک کە کۆمنتەکەی تۆ لە زۆربەی ڤیددیوکانی خەڵکی تردا بە سپام دانرا ئەو کات لە کۆتایشدا بە هیوام ئەو ویددیو سوودی هەبێ بۆتان و پەیامەکەم گەشتبێ و بە هیوام بەکاری بێنن ئەگەر هەر پرسیارەکان هەبوو لە تۆڕە کۆمەڵاتەکان دەتوانن نامەم بۆ بنێرن لە دیسکرپشنی یددیوکە دامناوە بە پێکات لە خزمەتان نابین و لە هەمان کاتیشدا لە کۆمنتی یددیوکان دەتوان پرسیارەکانتان بکەن بە هاشتاگی ئاسک شاڵاو لە یددیوی تایبەتدا وەڵامی کۆمنتەکان نەدەینەوە وشله یددیو زیاترەکەن سەبار بەسە فۆرسە بە سوزیانەکان و و چۆنەتی زیادکردنی